أنا عندي سؤال للناس كلها آه، إزاي عمال بيطالبوا بحقوقهم المشروعة يتحكموا محاكمات عسكرية وبقالهم تقريبا دلوقتي محبوسين 45 يوم كل اللي عملوه العمال إن هم طالبوا بالمنح اللي بتيجي قبل رمضان آه، بالزيادات الطبيعية المشروعة إن الترقيات واقفة كل دي طلبات مشروعة فجأة اتحبسوا وبقى لهم زي ما قلت 45 يوم واهاليهم متبهدله وراهم آه، وعلى ذمه محاكمات عسكريه آه، انا يعني مش قادر استوعب آه، ولو كل الناس مش مستوعبه الخطر اللي بيحصل ده يعني بيبقى عليه العوض مش عارف ايه اللي ممكن يتعمل عشان العمال دول ياخدوا حقهم معرفش ليه مفيش محامين متضامنين معاهم ليه مفيش نقابات عماليه متضامنه معاهم مش عارف آه، مش عارف ليه الخوف ده آه، ولو العمال دي ما خدتش حقها طب آه، ايه اللي هيحصل ف... ف... فلازم الناس بصراحه يعني تاخد بالها ان في مشكله كبيره و... وكارثه بصراحه مش مشكله دي كارثه انه عامل يطالب بحقه المشروع في الزياده بتاعت رمضان في في, في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده فيتحبس آه، ويتحكم محاكمه عسكريه فاللي بيحصل ده ابعد كتير من من حكايه الظلم اللي بيحصل ده قمع آه، واستغلال لفكره انه آه، يعني سلطه المؤسسه العسكريه يعني محدش يقدر يتكلم محدش يقدر يفتح بقه ده ده خطر ويا ريت الناس تاخد بالها من ده ويا ريت الناس تتضامن مع العمال دول